ng may masmasan Loob nilang nalunasan Agad niya sa usapan Ngayaon pa takpan-takpan Buwaki pa makaingay Ang bayanin sila Di pumaya, di sumunod. Sa bayay agad pumasok, pumarap na tumulo. Sa x-ray bus at pareseyos, na ang kanyang tinuruan. Sa mga tinuruan, ay awan. ano na parapat nasa baso ng malaking pagkalumos sa kaliwa ng puspos niyong katawan. kanan ay iyong paniwalaan ay pawang katotohanan kanilang madaling araw siyang paglabas sa hukay nang mabatid yaong wika na kailan palitan ah, ng ng kagulol pala yaong mga alistiya at nangawala ng diwa kaya nga tayo Doon sa loob. Ah, tumig. Tumig, tumig. Ang mahal, higit ng buhay, hatid lumbay, kalooban. Kaya kami pa'y tulutan sa anak ng Ang kami pumangog nila, kilaya ng iyong mata. Jing, kumain ka na, Jing. Naawa ako yun sa ano. Naiyak ako talaga sa kanya. Grabe. Dapat pinalitan mo, ikaw yung papalo. Pwede nga lang. Pwede. So, paluin kita ngayon. Baka ka na ko dyan. Hmm, kaya na. Munggo yun eh, munggo. Oh.